This is the real recording. I don't think that's a good way to start this. Ransomize. core of my childhood, the essence of it. As Catalyst 25 said, можете пообщаться со мной и поиграть вместе. Ссылочка на Discord будет в описании. Ну что ж, давайте присоединимся к любой комнате. Эй! Первая же карта, сразу же мы упали. Прекрасно. Но здесь это славой. Всем привет и добро пожаловать в игру под названием Transformice. Чики-бамбони или чики-бамбони никто до сих пор не знает от латини. Лошадь не эндер, не сип, не свинья, но не Não, esse, esse jogo aqui aguenta enquanto vai PC fraco. Tranquilo mais ou menos, porque... Ali, meu Deus, sobe ali. 5. I'm sorry there's lag in Видео. пока не погасли звезды. apresentando no vídeo de hoje vai ser esse. Se eu não estou enganada, gente, isso daqui é mais 3 ou parte 4, ou pode ser nenhuma dessas. Nostalgia Transformice. Transformice foi criado por um grupo de desenvolvedores franceses. Foi criado e desenvolvido pela empresa. Olá, chicos, Como estão? Espero que estejam muito bem. E hoje vamos a Transformice Aventure. Que o quê? А, да. Ушики так позовы. Нам-нам-нам-нам-нам. Принесите сыр в норку. Поздравляю. Вы только что получили сыр. А сейчас приготовьтесь. Что? Yeah. Спирит Spirit – руна – это объект, который ну, телепортируется из одной точки карты в другую. Вообще-то этот предмет называется колдовством, но все называют его просто рисовалкой. Да, да, не нашлось более подходящего. Well, hello and welcome to this live stream. This is the very first time for us. <laughs> We're a bit stressed. It's going to be fine. Okay, so um, every day, every day. <laughs> much for being here. For Ow! <laughs>